मॉर्निंग गाइस भाभी गुड मॉर्निंग कीजिए भाई अम्मी गुड मॉर्निंग बुआ गुड मॉर्निंग तो गाइस अभी हम लोग श्योर नहीं है रक्षाबंधन का मनाए बट हाँ कुछ लोग आज रात में कह रहे हैं और कुछ लोग कल कह रहे हैं तो पता नहीं जब भी मनाएंगे बट आज 11 तारीख है और आज हमारे यहाँ कथा है तो कथा के बाद में भी शायद शायद शाम से रक्षाबंधन का टाइम शुरू हो रहा है तो शाम में भी मान सकते कल भी मान सकते पता नहीं आप लोग जरूर बताइए आपने कब मनाया भैया का शकल हम्म, भाई मजा आ रहा है ना दिल को सुकून नहीं प्रक्षाल्य हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः गोविन्दाय नमो नमः तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नाशाग्रे वरमुक्ति शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वात गाइस ये हम लोग गए थे राखी लेने राखी के एक दिन पहले तो ये देखिए कितना सुंदर मार्केट सजा हुआ है गाइस आज हो गया नेक्स्ट डे और हैप्पी रक्षाबंधन यहाँ पे आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन और भैया देखिए इतना इतना भैया कंजूस हैं इतना कम पैसा दिए हैं अस्सी रुपया सैलरी पाकर अस्सी रुपया दे रहे हैं हाँ बहुत भैया बहुत कंजूसी किए हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में इनके लिए ज़रूर बताइए कि कंजूसी छोड़ दें तो अभी और भैया तैयार हो रहे हैं और बस rakhi start tell me what's wrong and why you never said you felt that way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 कि नहा नहीं रहा है इंसान और राखी बंध जा रहा है I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.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 बोल दो वैष्णवी हेलो हेलो बोलो हेलो हेलो मुझे में हेलो है हेलो ये क्या कौन कौन बोले अरे तू एक गाइस ये हम लोग गए थे चाचा के यहाँ चाचा को बुआ राखी बांध रही हैं तो बस इतना ही था हमारा राखी ब्लॉग और हैप्पी राखी आप लोगों को बाय बाय